Ciao, sono Aira e sono filippina. Ho 20 anni, attualmente studio la lingua italiana al CPA3 e frequentato il corso B di primo livello, livello primo periodo per acquisire il diploma del primo ciclo di istruzione per poi proseguire gli studi. Sono arrivata in Italia un anno e mezzo fa per studiare, per trovare un lavoro, per stabilirmi in siamo qui in un sito archeologico fra i più famosi della storia umana, che comprende il Colosseo. Ma parliamo dell'arco Costantino, è un arco trionfale dedicato all'imperatore Costantino il Grande. L'arco fu commissionato dal Senato romano per commemorare la vittoria di Costantino su Masenzio nella battaglia di Ponte Milvio avvenuta nel 312 Dici eh, si trova tra il Colosseo e Cole Palatino e attraversa la Via Triumphalis il percorso seguito dai capi mm, militari vittoriosi che entravano in città con un con un coro trionfale, arco e costruite ma mattoni faccia e vista rivestiti in marmo. La sola vista è molto appagante, lo sguardo non cerca altro. Non ci sono molti bar e gelaterie nelle vicinanze, a differenza delle altre parti della città.